Hhayi-ke bahlali empilweni la ngaphandle sidlula ey'ntweni ezingafani sidlula ebunzimeni obungafanani and sikhula phansi kobunzima obungafanani uthi uyofika kuyiminyaka hlambe engu-twenty from ukhula vele ukhula phansi kobunzima uya-understand and uthi ufika kuleso stage sama-twenties usuvele wena uhlumezekile already and when you meet with other people they expect to see the goodness of you kanti wena already you are messed up umessed up-eke ukhula lapha emuva wahlukumezeka and usihlukumezeka ngendlela ezingafani that's the thing ekumele si-understande singabantu ukuthi khona ukuthi ekuhlukumezekeni komunye uhlukumezeke engqondweni wathi mehlukumezeka omunye awuhlukumezeka enhliziyweni ihlukumezeka ngendlela ezingafanani so iyonto ekumele umuntu ayi-understande leyo ngomunye umuntu why ngikhuluma kanjalo ngikhuluma kanjena ngoba ukheli khumalo uyasho ukuthi she keep losing friends ukuthi empilweni yakhe i think naye she's having something in her and unalonto mhlambe yokungasathanda ukuba nabantu yokungasathandi ukubona abantu engathi ungahlala uwedwa leyo angani mangayibiza ngithi i-bipolar or kuyini ngoba vele phela udisturbekile engqondweni So-ke lapho bahlali um, maningize nale ndaba ukuthi ngisho ukuthi kahle hle isisombululo kule nkinga kungaba yini mhlambe engasikusize ukuthi uthole ukwelulekwa ngokwengqondo monanenkinga efana nalena bahlali. Ngicela ungakhohlwa-ke mhlali ukuthi u-subscribe, u-like, ungifollowe wenze konke nje okuhle okufanele mhlali. Ngiyabonga. Njengoba bengisho-ke bahlali izimo ezifana nalezi omunye nomunye angeke asi-understand-a but sidinga umuntu oyi-train-ele leyo nto wayifundela wakhona umuntu ukumrida embhekile ukuthi kahle hle inkinga yalo muntu ikuphi. So kuba nabantu vele aba-train-elwe izinto ezifana nalezo ukuthi akhone ukuthi amsize umuntu ngenkinga efana naleyo ngoba ungathola ukuthi hlambe wena u-disturb-eke engqondweni so usunale nto ukuthi awusafuna ukuba nomuntu around wena ukholela ukutheni nje fanele ube yiwami ungabi namuntu and i don't wanna lie to you all bahlali ah, ngibile nami esimeni sifana naleso and i'm still working on it isikhathi esikhulu mina ngithanda ukuyihlalela yiwami engathi i feel like mangingedwa that's when ngikhona ukucabanga cause makunomuntu uzoleke ngikhulumisa ngingakhona ukuthi ngisebenzise umqondo wami ngendlela engifuna ukusebenzisa ngakhona so lokho i think akukho right ngoba kumele phela ube empilweni u-interact nabanye abantu ube nabanye abantu not ukuthi wena suzohlala nje uwedwa uzohlala nje wena uwumuntu nje ohlala yedwa ejulile ngenhliziyo akufunakali phela ukucabanga kakhulu. So-ke manjena-ke empilweni ikhonto efana naleyo I think iyamunangey'teji zokudisterbheka hlambe uhluthuke udisterbheke uze kuyokozwela ukuthi ayi yabo manje sengi-right. anxiety and I don't need anybody next to me. I don't need even a family member. I don't need even a friend. Angiwriting nje ngiyi-one understand. So iyenzeka into efana naleyo ikhozwa yini mhlambe izimo zama-relationship oke waba kuwona wahlumezeka or mhlambe isandla indlela okhule ngayo i-environment okhule kuyona isandla esikhulisile kanti mhlawumbe ubuhlumezeka but ubukufihlile ngaphakathi kuwena. Kanti lento the more uyifihlile ngaphakathi the more ukhula nayo iyakhula ngaphakathi kuwena, ukhula une-anger ela ngaphakathi kuwena. So this thing iyakhona ukuthi ithi as ukhula ugcine usuwumuntu oseba nebhayiphola engathi ufuna ukuhlala ehleli eyi-one engasabafuni abantu or uthotha umuntu nje wavula umlomo ukhuluma naye yena useyithatha le nto uyayijika manje useyenza ukuthi oh uchaze ukuthi methi Kanti lo muntu mhlawumbe bengachazi kanjalo but just because lo muntu udisterbhekile and wena ngeke uze umbone wena uzomthatha ngokuthi uwukuthi nokuthi uwukuthi nokuthi kanti no no no it's not that unenkinga ekhona deep yena ngaphakathi mhlambe emdlayo yena ngaphakathi mhlambe wabulala impukani manje kunzima ukuthi akhulume le nto iyamudla ngaphansi obvious into enjalo la ngaphansi kwena ngeke yaphela izohlala isilonda and izoleke ikusebenza ngaphakathi and uyazi uma unento ekusebenza ngaphakathi vele ukuthula awukutholi ukuthula ngaphakathi kwakho awutholi uhlezi vele unomsindo ungafune ungafune into nje eyenzakala phambi kwakho eduze kwakho so iyadinga into efana naleyo ukuthi-ke ukuthole ukwelulekeka ngokwengqondo uthole ukhuluma nomuntu ozokululeka ngokomqondo. Eh, I think abaningi abayenza leyo nto-ke ilaba-ke ekuthiwa-ke ama-therapist-ke ngaphandle-ke mongazitholela umuntu ekhaya or no no no no not wasekhaya umuntu nje ofuna uku-open up kuyena ukhulume naye umvule isifuba sakho sonke but omaziyo futhi ukuthi uyamthemba lona uyamthanda ngeke akwenzele phansi because these days awusathembi mngani awusathembi family awusathembi lutho it's better uthole lowo muntu ozokwazi ukuthi lona ngiyamthemba ungofa naye or lona ngiyamthemba i-therapist, i-therapist ayinayo i-right yokukhipha iy'ndaba zakho. So mawungayohlala phansi naye uyitshele iy'ndaba zakho izinto odlulile kuzona, izinto ozenzile ngoba hey ama-therapist mengakavula iy'fuba kuningi okungaphuma lapha kuningi ngiyanitshela. So-ke bahlali injalo-ke nje lento-ke bengithi ngingichazela yona ukuthi okunye kuyenziwa umzwangedwa wakho ukuthi unento ekudlayo ngaphakathi. Okunye-ke kube ikona-ke mhlambe i-environment okhule kuyona or isandla okhule ngaphansi kwaso mhlambe wahlumezeka le-enga okhula nayo-ke obviously kuzoba njalo. so okunye kuphinde mhlawumbe ungena kuma relationship ushawe ushawe uya-understanda nje uzuthi waba right so ningi into ezikhoza leyo nto-ke yokuthi ulahlekelwe abangani ngoba wena nje awusakholelwa kulutho awusafuni lutho eduze kwakho uzibona sengathi fanele ube wedwa ube yiphi impilo yakho so into enjalo-ke ziyayona ukuthi ube nabangani so ukhelikha uma-ke ngiyam-understanda shem lapho adlula khona ukuthi yeyi kushubile kumbi uluza abangani how can you lose abangani empilweni No, hlala nobuwena phansi uzibuze ukuthi kanjani ngiluza abangani kushuthi khona le enga enginayo yini engayani uyabhulishwa maybe ubhulishwa ngani wenzeni yini lo obhulishwa ngayo ezoze ikwenze ube toxic. Ake bahlali ngiyaceda-ke ke lapha ngicela-ke ke ningakhohlwa ukungisubscribe-ela nokungifolowa nokungilethelela mina ngiyanithanda nginithanda liye